Je suis Sergei Litvin, le directeur FID. Bienvenue. À travers les ventes aux enchères que nous organisons, FID Auctions soumet à l'épreuve du réel une intuition issue de mes presque 50 ans de vie professionnelle dans le domaine de l'art contemporain. Cette intuition est que l'objet d'art n'a pas de valeur marchande propre, comme le blé ou l'or par exemple cette intuition est que le prix de l'art dépend directement et presque uniquement de la mise en scène de la vente et du contexte général dans lequel cette vente a lieu. Ceci va à l'encontre de la croyance fétichiste d'une valeur intrinsèque de l'art. À travers les ventes aux enchères que nous organisons, Feed Auctions questionne de manière critique le problème majeur de la valeur monétaire de l'objet d'art, questionne le prix de l'art lui-même. Merci pour votre attention.